ってまいりました千葉工業大学よさこり風神部でございますさあさあさあさあさあ風神この祭りを一番 静かなる水面に雫が落ちる伝えたい思いがある伝えたい人がいる風神2016翔太あなたにとってかけがえのない 大事な人は誰ですか家族友達恋人全ての一瞬を美しくもがきながら誰かを愛し奇跡みたいな出会いのために俺たちは生きている 大事な人忘れてはダメな人忘れてはいけない人がいる佐藤さん 共に過ごせる時間忘れられない日々の思い出確かなことが一つだけある出会えたのは運命だ恐怖にとらわれ一人で怯える時もあったけれどもそばには必ずいてくれたどんなに辛いことがあってもそばにいてくれるだけで励まされた何気ない一言で傷つけてしまったり 当たり前の日常が壊れてしまい後悔ばかりを繰り返す日もあった喜んだり怒ったり泣いたり笑ったりこれからも楽しいこともそうでないことも全てが大切な日だから奇跡なんかなくてもいい共に過ごす時間が幸せだから だから今はこの言葉をこの言葉だけを出会ってくれてありがとう今ここで笑い合えるのは大切な人を守れると誇れるから悩みの数だけ笑って笑顔の数だけ一緒に夢を語ろう しれないけれどもそんな俺たちは手を伸ばし続けるさあ前見て進もうで 演舞でしたね見ているこちら側も笑顔とパワーがもらえたようなありがとうございました